муздаткыч компрессор машинанын жумушун карайлы анда жумушчу тело катары төмөн температурадагы кайнап жаткан суюктуктун буусун колдонот мисалы аммиактыкы компрессор бийик басымда аммиактын буусун а деген змеевик бөлүгүнө түртөт кысылууда аммиактын буусу ысып б идишинде суу аркылуу муздайт бул учурда суу Q2 жылуулук санын алат ал эми аммиактын буусу сууга айланат аз мийевик бөлүгүнөн вентиль аркылуу аммиак с мийевик бөлүгүнө түшөт аммиактын кайсы бир бөлүгү бул жерде бууланып анын температурасы 10 градус цельсийге чейин түшөт буулангычтан аммиак компрессор аркылуу сордурулат бууланууда аммиак буулангыч түздүү аралашмадан Q1 жылуулук санын алат андан соң ал 8 градуска чейин муздайт аралашма муздак дене ысык денеге жылуулук берүү ордун аткарат